Deci 105, 6, 7, 8, 9, 109. Mi-am strâns ceva bănuți, îmi cumpăr ceva care îmi place cu ei. Um, este vorba despre a strânge astăzi. O poveste în care un milionar îl învață pe băiatul lui uh, să-și strângă niște bănuți și chiar după câteva luni să-și cumpere acel lucru dorit de el. Uh, un bețel de la After astăzi mi-a zis A, păi eu mai mei nu au bani să-mi cumpere o mașinuță destul de scumpă Și am zis, păi strângeți Zice, păi cum, chiar o să crezi că o să meargă? Da, cum să nu? Strângeți bănuții și îți cumperi singur uh, Înțeleg din psihologie că e foarte bine să înveți copilul să simtă banii, să pună mâna pe ei, să simtă că um, are e foarte ușor să-i strângă și să depună puțin efort pentru asta și apoi să-și cumpere acel lucru dorit. Pentru mine asta înseamnă a strânge, a-l învăța pe un copil să lucreze cu banii. Ehm, te rog mult să-mi lași uh, un coment sau să-mi uh, spui ce verb, despre ce verb să vorbesc data viitoare. Mersi, ceau!